de Kimchi, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy queríamos platicarles acerca de una cosa que nos han preguntado bastantes personas. Así es, a pesar de que ya hice un video llevándolos un día completo conmigo y a mi trabajo y diciéndoles qué hago, hay mucha gente como que igual lo entendió y dijo, pero entonces, ¿qué haces? ¿En qué trabajas? Entonces queríamos explicarles qué es lo que hace la compañía donde Diana trabaja y esta vez queríamos hacerlo de una forma diferente, no solo hablarles a la cámara, queríamos hacerles un video un poquitito entretenido para ustedes, esperamos. Donde yo trabajo es una startup, ya saben, una de esas compañías nuevas que tienen proyectos y muchas de ellas lo que hacen son crear aplicaciones, eso es lo que mi compañía en específico hace. La aplicación para la que Diana está trabajando se llama CouchCram, que esta aplicación lo que hace es que bloquea tus llamadas. Cuando tu teléfono suena, todos sabemos que cualquier persona puede deslizar y contestar, ¿no? Lo que hace esta aplicación es que cuando tu teléfono suena, tú tienes que poner un código o un patrón y te impide que las demás personas que no son dueños del teléfono contesten esa llamada. Justo para que nadie esté chismoseando en donde no debe. En caso de que tú no puedas contestar la llamada porque en ese momento estás ocupado, tiene un modo que solo le das clic y puedes mandar un mensaje como estoy ocupado, te hablo luego. Y además de todo, por ejemplo, si tú tienes algo secreto, no sé, todos tenemos cositas privadas, ¿no? Entonces ponle que yo tengo un novio chino, pero no quiero que Gisela sepa, entonces le pongo como de nombre trabajo o oficina, ¿no? Entonces le puedo poner como un sobrenombre. Y entonces Gisela va a decir, ay, te hablan de la oficina y jamás vas a ver que tengo un novio chino. Y tiene otra función que para las personas que nos gusta mucho usar el teléfono en la oscuridad, en la noche, cuando ya nos vamos a dormir o a lo mejor cuando vamos al cine, todos sabemos que le podemos poner toda, o sea, toda la iluminación, eh, bajarla lo más que se pueda en el teléfono. Pero eso no es suficiente. Esta aplicación lo que hizo es que ellos eh, hicieron eso como más a fondo, ¿no? Así es, te permite bajar el brillo de tu pantalla más allá del nivel que los teléfonos normalmente permiten. Sí, queda casi negro, pero obviamente tú que tienes el teléfono aquí todavía, puedes, ver. entonces está bien porque tú puedes ver, pero no molestas a las personas que estén al lado, digamos en el cine o en tu casa, no molestas con más pues Bueno, basta de bla bla bla y vamos a enseñarles lo que hicimos para que tengan una mejor idea de lo que es Couch Oye, ¿y cómo te fue con el proyecto ese que me dijiste en la escuela? Bien, súper bien. Oye, ¿quieres que te haga un café o algo? Sí. Por favor. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Oye, te llamo para lo de la fiesta. ¿Y ya tienen todo listo? Sí, solamente falta que me lleven de la pastelería y ya todo bien. Ahorita entonces nos vemos en un ratico, pues. Nos vemos cuando quedamos. Bye. Ok, listo. Chao. Sí, por favor, tráelo. Rico. ¿Mm? Ah, Daniela. ¿Hola? ¿Aló? Eric, Diana me llamó y me dijo que ya tienen casi todo listo para la fiesta de Gisela. Entonces vayan y, miren a ver qué le pueden ayudar. Ah, bueno, pues sí, ya vamos para allá. Entonces llegamos como en 15 minutos. Ok, listo. Chao. Bueno, ahorita nos vemos. ¿Qué pasó con tu novio, Bisquito? Me dijeron que se mudó a Busan. Oh. No sufras, ya habrá otro, ya habrá otro. <laughs> Pues salud por los bisquitos. Salud por los bisquitos. Mmm, Bueno, pues yo voy al baño ahorita. torta de jamón Bueno, cuando venga le decimos que le habló torta de jamón. Oye, te habló torta de jamón. Ah, gracias. ¿Y quién es torta de jamón? Nadie. Ah, estábamos hablando de que nos vamos a ir de día de campo, ¿no? La próxima ah, sí, ¿qué vamos a llevar? No sé, tú cocinas bien, ¿no? ¿Sientes como que abusas? A veces. Pues sí, si quieres yo puedo llevar... Pero, ¿qué quieren que lleve o qué hago? Arepas no voy a llevar. Guacamole. Bueno, ¿y ya nada más comemos guacamole? Con totopos. Bueno, y tú puedes llevar sándwiches, ¿no? Puedes pasar a comprar unos sándwiches. Sí. Salud por los bisquitos. Yo creo que ya va a venir, hay que escondernos. Sí, sí, sí. sí, ¿Qué aquí? Cama. ¿Sabes que con Couchsurfing puedes poner el modo nocturno? Perdón. Sí. ¿Ah, sí? sí? Oh, lo voy a intentar. Ya viene. Una, dos, tres. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ¡Feliz cumpleaños, Gisela! ¡Feliz cumpleaños! les dijimos, esto es eh, lo que es Couch La verdad es que es una app súper padre y pues nadie va a estar metiéndose en lo que no le importa. Proteges tu privacidad, que estos días es algo muy importante. Yo creo que está bastante cool. están disponibles para Android, pero próximamente creo que la van a tener ya para, para iOS. Entonces, pues les vamos a dejar aquí toda la información para que si la quieren descargar, pues vayan y, y la descarguen y nos digan qué les pareció la aplicación. Recuerden que lo más padre de todo esto es que es gratis. Así que pueden ir al Google Play Store y ahí buscar Couchcram o si no de cualquier manera aquí abajo en la caja de descripción les vamos a dejar el link para que vayan y a descarguen. Para que puedan tener algo en común con Diana que tiene la aplicación. para ella trabaja para mí. <laughs> Exacto, también en la caja de descripción y aquí en la pantalla les vamos a dejar las redes sociales de Couchcram. En Twitter y en Facebook. Por si les gusta puedan ir a darles retroalimentación y decir, oye, está bien padre tu app, no sirve esto, esto me encanta, te sugiero tal, no sé, X cosa. También tienen la aplicación en español que está muy fácil de usar, entonces ya no hay complicaciones, no crean que solo está en coreano. Como muchas apps, ¿no? Que solamente están en inglés, CouchCram está disponible en español para todos ustedes, para que entiendan perfecto todas las funciones y pues para que puedan compartírselas a todas las personas que quieran privacidad en sus llamadas. Eso es todo por el día de hoy, esperamos que les haya gustado el video y digan qué les parece la aplicación. Bájenla, también cuéntenos aquí en los comentarios qué les pareció. No se olviden que estamos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. Estamos en Instagram. Y también en Twitter. Y recuerden darle like al video si les gustó. Compartirlo para que todos sepan de Couch Y nos vemos en el siguiente video.